लीब्रा इम्प्रेस में टेबल कैसे बनाया जाए टेबल बनाना बहुत आसान है देखिए यहाँ पर इंसर्ट में ही आपको टेबल का पूरा मिलेगा तो यहाँ टेबल दिया हुआ है तो इस टेबल पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको कितनी टेबल चाहिए जैसे मान लीजिए पांच चाहिए कॉलम्स और दो रो चाहिए कैसा चाहिए तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ छः रोज और पांच कॉलम्स तो यहाँ पे जैसे ही आ, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे ये बहुत आसान है क्रिएट करना और अब ये चाहते हैं कि इस वाले देखिए ये पहला वाला है यहाँ पे मैं वन लिख देता हूँ और अगर मैं यहाँ वन लिखता हूँ और यहाँ पे टू लिख देता हूँ ठीक है दोनों ही का कलर हम बदलना चाहते हैं ठीक है तो बस यहाँ पर चले जाइए ये जो है ना यहाँ पे आ जाइए इसको येलो करना है तो येलो कर दीजिए देखिए ये येलो में हो गया अब यहाँ पर क्लिक कीजिए इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको इसको मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ फिर अगला अगले में आ जाइए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको रेड कर दीजिए तो ये देखिए रेड में हो गया इसी तरीके से आप अलग अलग हिस्से का कलर चेंज कर सकते हैं साइज वगैरह बढ़ानी हो तो आप इसे पूरा सिलेक्शन में ले लीजिए और यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं डिलीट करना हो बहुत आसान है डिलीट भी कर सकते हैं आप ठीक है यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए यहाँ से डिलीट कर दीजिए ठीक है ये पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी अगर सेलेक्ट रहेगा तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना है हमें सिर्फ एक डिलीट करना है तो क्या करेंगे इस पर क्लिक रखेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे इसको ठीक है ये डिलीट दिया हुआ डिलीट रो रो डिलीट करना है कॉलम डिलीट करना है ठीक है तो यहाँ पे मान लीजिए कॉलम डिलीट करना है तो ये कॉलम डिलीट हो गई तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं ये बहुत ईजी है आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video